أرسلني إليكم حمزة اوعى ترف بس على الجاي اوعى ترف اجري اجري اجري اشتقتوا لي؟ وموتنا تيري ريري ريري 啊，老表啊！聊完老表了。 أرسلني إليكم حمزة بالطاوة بالطاوة بالطاوة برا انطيني وجهك عادي اوكي ايه تعال سلام عليكم شلون الحجي هلو I'm hit! Help! اقبلك لا جو ام راح جينك جو Marked a location. اخلطك بكل هالشيء سلام عليكم اه كابتن اكرم قال لي فكرت بدي يحكي معي طيب، هي هذا اياط المطي اجا انا وحمودي ونور وحمزه ما صار لنا ساعه بنعيط لك يا المطي شلون الحجي؟ لا انا بس هداء بدي العب لك يا خيي دخيل الله يا يعني